жакындан начар көргөн адам алыстагы предметтерди жакшы көрөт жана жанындагы предметтерди начар көрөт бул нерсенин себеби көз булчундары алсыз болуп калат көздүн линзасы бир аз тегиз болуп өзүнүн ийрилигин оңдой албайт бул учурда жакын жайгашкан предметтердин сүрөттөлүшү торчонун артында болот Жакында начар көрүүнү оңдоо үчүн нурларды катуу сындыруу керек бул үчүн чогултуучу линза колдонулат хрусталикке бириккен нурлар түшөт дагы сүрөттөлүш торчого түшкүдөй сындырат ошентип алыстан жана жакындан начар көрүүнү оңдоо үчүн очкилер колдонулат